ಹೇಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈವ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಅದು ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಯ ಹನುಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈವ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಲಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್